どうも、こんにちは、こんばんは。くぬににでございます。ちょっと待ってくださいね。おい、くぬにによ、くぬにに YouTube 実況者が、萌え、iPhone からキャス配信中。打ち上げ生ラジオ。って言ってるよ。はい、というわけで、打ち上げ生ラジオでございます。 ございます、ございます、ございます。 <laughs> というわけで、今日もやっていきましょう。なんかいつもはね、ペリスコープ顔出ししちゃったりとかしてるんですけど、今日は新規一転、初めてなんかペリスコープがなんかツール配信に対応してるということなので、 なんかね、なるて、なるだけこんな顔はさらさないようにと考えて、あれですね、普通の画面を配信しております。普通の画面ってよくわかんないけど。はい。まあ、そんな感じでございまして、くるって言ってた、きゅうすけさんが、来ないやないかい <laughs> まあ別にいいけど <laughs> 別にいいけど。いいけどさ。お、YouTube ライブ、一覧2名、ありがとうございます。おい、くぬみにをきたリスコテ登場しろ曲が、来ないやないかい。来 <laughs> ないやないかい。キタリスさん、どうもありがとうございます。キュウスケさんって方が、この前の、一つ前のね、ゲーム配信の時に この配信に来るって言ってたけど、来ないやないかい <laughs> YouTube ライブ、絶対 YouTube ライブね、の方をね、聞いてくれる人がいるんだよね、なんとか絶対一人はいるっていう、まあありがたい話ですけどね。 <laughs> ありがたい話ですけど。おい、くぬにによ、二人すちょこ太郎が、いでよ。って言ってるよ。 <laughs> いでよ。 ツイツイキャス閲覧1名の来たりさん。えー、で、えっ、ー、と、あれか、ペリスコープは閲覧3名ありがとうございます。で、YouTube ライブが閲覧2名。これ閲覧、閲覧って、この閲覧2って。計算計算計算って言ってるよ。おい、くぬみに要求スケゲーム制作中。が、こんばんは。 ってるよ。あ、来た。よ、リスチョコ太郎が、あ、ってるよ。 <laughs> あ、あ、すげえ、誰、誰がいるのか超気になるけど。エリスコープ誰がいるのか超気になる。ちょっと待って。見てこれ。 もう端末が1 2、パソコン合わせて3個あるから、ノーパス合わせれば4個ある。これ合わせて閲覧2ってことは閲覧1名誰かいるんだ。 これって配信者って含まれるのかなよくわかんない。iPad、iPhone、据え置きパソコン、ノートパソコン。っていうか、機械類言ってけばもう果てしなくある。プラス EU あるし、プレ4あるし、プレスーあるし。プレスーはあげてもいいな。 いや、けど、まだソフトおい、るから。うに要求してゲーム制作中が、めっちゃあるって言ってるよ。うん。で、びっくりなのは、すべてにマインクラフト入ってるっていう。 <laughs> 全部入っおい、グヌミニーを来たリスチョコ太郎が、な、人々んんん全ん全ん全ん、なんだって、いいって言ってるよ。 <laughs> な、なんだってーば。 さ、お二人さん上がってきてもよろしいのよ。おい、くぬみに要求してゲーム制作中が上がるって言ってるよ。お、いらっしゃい。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。いらっしゃい。コラボ許可 キュウスケさんいらっしゃい。な、何で上がればいいのあ、別にもうツイキャスで上がってくれればいいよ。これでいいのうん、大丈夫大丈夫。棒読みちゃんを音量絞る。 クラフト見てたよ。見てたね。今日、今日珍しく死にまくってた回だからね。超死んでた。こんばんはだって。こんばんは。どうも。これ、これ間違ってたらごめんだけど、キタリスさんって元からキタリスさんじゃないよね。確か、 ええ、多分これ俺認識合ってんのかな自信ないから言わないけど。あ、だよね、だよね。あ、よかったよかった。これで違いますとか言われて、その人誰ですかって、私のこと覚えてくれてなかったんですかみたいなこと言われたら、ちょっと悲しくなっちゃうからさ。 悲しいね。 <laughs> あ、キル君でしたね。よかったよかった。赤移動したんだね。おい、よのが、てるよ。 <laughs> もう、棒読みちゃんも読まない。 この、おやちゃん読めなかったか、この顔文字。この顔文字読めないね。泣いてる顔文字。この、この真ん中の文字何なのこれ。リビア語とかそこら辺でしょ多分。多分そのあたり。そういうやつでしょ多分。沈黙。って言ってるよ。 沈黙。おい、くぬみに要求群などの英雄が、って言ってるよ。 <laughs> 何にも言わない。何にも言わない。口の部分かいやー。これも読めないんだね。まあね。そりゃだって、 この顔文字の一部がこれだから、読めない。ああ。いやー、キュースケさんやー。やーだよ、やー。なんだよ、やー。キュースケさんは、今日は、夜のバイトはするのかい今日はないよ。明日だよ。明日か。 夜のバイトって言うとすっげえやらしく聞こえるな。だから、なんだよ、ちょっと。なんでやらしく言ったんだよ。 <laughs> いや、なんか、やらしく言った方がいいのかな、みたいな。なんか、ひどくない性癖が強いと思ってたりとかさ。 <laughs> それは。夜のバイト。 <laughs> 夜のバイト。 初、初、初知りなのに、すごい強烈な印象を残してしまったそう。性癖強そうとか言われるしさ。 <laughs> いや、なんか強そうだなって思って強くねえかな。大い、国見にの でってよ。 <laughs> あ普通の顔文字も読めないんだね。普通の顔文字も、そう、こっちで登録してないから読めない。今、今登録しようとしてることいやー、 れで、ちょい待ちを、ちょい待ちを、ちょい待ちを、その顔文字多分、登録する。よし この2つは読めるようになるほら、来た泣きっていうようになった泣きっていうようになったお、なんか急に閲覧人数が増えたありがとうございます。なんでだろうね。おい、くぬみによリスチョコ太郎が、泣き泣き泣き。 あ、ちょっと待って、俺自身が一つ見てるから、それは抜けて。ってことは一人増えたぐらいか。一人増えたってことまた減ったけどね。また減ったけどね、言うて。 <laughs> いや、その減ったのは俺だから今。今、今抜けたから。あ、そうなんだ。そうディスコープ閲覧何人なんだろう。 あ、3つ連携してるんだっけそうだよ。すごいめんどかったよ。 <laughs> うーわ、重っ。ちょっと待って、今、ペディスコープ閲覧見に行ったらゼロだったから泣きたくなった。そんなもんでしょ。 <laughs> ラジオなんて。まあ まあ、ペリスコープはね、そう、みんな、あれだよ、ツイキャスより、ペリスコープって初めて聞いた。え、けどツイキャスよりワールドワイドで、あの、世界的に見れば一番人気がある配信サイトで。あ、そうなんだ。うん、ツイキャスより配信、あの、配信サイトとしては、利用者が多いから。初めて聞いたんだよね、名前を。まあ あれだよ、ツイッターでさ、ツイートするときさ、あの、写真と動画とその横にさ、ライブってあるでしょ。あるあるある。あれがペリスコープ。あー。だろうね。 <laughs> なんで、なんでそんなイントネーションが。イントネーションおかしいから。 <laughs> イントネーションが。 イントネーションおかしいから、 <laughs> そう。イントネーションおかしいことで有名だから。これ伝わる人多分あんまいない。イントネーションが変だぞ。イントネーション。イントネーションが変だぞ。ってこれ、ジャルジャルがやってたネタなんですよ。マジか。ジャルジャル。パクられたな。パクられた。 なんかネタで、なんかどんどんどんどんおかしい言い回しをやってって、もう突っ込んで、突っ込んで突っ込まれ、突っ込んで突っ込まれみたいな、そういう面白いネタが。面白いね。うん、多分ね、ジャルジャル、私は面白いということか。ジャルジャルイントネーションで検索すれば面白いよ。 検索、検索。検索、検索しないけどね。お、お決まりの挨拶をしよう。12月23日土曜日、天皇誕生日になりました。おおおめでとうございます、天皇陛下。カンカンカンカン。 <laughs> っていうね。まあ、えー、今日土曜日ですからね、休日の人は休日で頑張っていきましょう。 なんか閲覧二人いるってことは。閲覧二人いるってことは。多分一人が私、1人が私。1人は誰かわかんない。わかんない。ですけど、ご視聴ありがとうございます。YouTube ライブも、YouTube ライブも多分、多分これ俺入れた数だから、一人誰か見てるっていう。 YouTube ライブとツイキャス。 <laughs> YouTube ライブとツイキャス一人ずつモグリンしてるっていう。なんだこれ。なんじゃこりゃ。 いやまあそんなこんなで。まあ誰マイクか、ラトやってみて。誰か二人いるってことだから、一応その二人に広告をしておこう。特別企画やってます。クリスマス年末年始企画。なんか出たい人は特別 DM 企画。 DM とか、あと LINE アットとか、あと、まあなんか僕に連絡が取れるツールでなんか言ってくれれば出してあげます。はい、出してあげます。かっこ上から。 <laughs> 出してあげます。かっこ上から。というわけで、広告。で、 ヒュースケさんも出ます。出ます。イェイ。いやしのさんじゃん。潜ってたのしのさんじゃね今来たばっかりわかんないけど。シノも3人に増えてるよ。あ、今来たばっかりか。おい、に来ました。 あ、今北産業か。シモさん、上がって。 <laughs> 上がってって。今日珍しく一人上がってるからさ。上がりませんのか。そう。しのさん、 しのさんね、まあまあね、可愛い声してるよ。え、じゃあ、上がらないんですかあ、可愛い大好きなんですけど。あ、けど俺より年上っていう。あ、じゃあ、私より年上ですね。そうだね、同い年やもんね。そういえば忘れてた。なんか、年の関係とかもう忘れるわ。 あらやが好きですって。って言ってるよ。困ってる。困り顔してる。かわいい。かわいい子好きだから、本当に。まあ、年上だから、子 <laughs> というよりも、人っていうか、なんていうか。ん <laughs> それ困ってる顔でしょ。 <laughs> 完全に困ってる顔これ喜んでる顔ではないね。完全に困ってる顔だと思うんだけど。 そう。マインクラフトどうでした <laughs> 困ってる困ってる顔だよ困ってる困ってるよマインクラフトどうでしたマインクラフトはね今日は死にまくっちゃいましたね普段は死にまくらないですかあんまりあんまり なんか、ね、今日みたいにめちゃくちゃ死ぬわけではない。あんなに敵出てくるもんなんだね。まあ難易度によってだけどね。あれは難易度は高かったのノーマル。 さんのマイク投げるときいつも川にいる。え、ってるよ。あ、確かに川にいたな。川っぽいとこいたね。川今日も。川 <laughs> ああ、なんか、拠点の近くに。水辺にはいたよね。うん、拠点の近くに川はある。そうやね。 流れてるとうん、できてるよ。そうそう。水ね。うーん。キュウスケさんさ、はいはい。クレジットカード持ってる持ってないっすよ、それが。持ってないんだ。まあ俺も持ってないけど。 クレジットカードを持つと大変なことになりそうで持ってないんだよね。俺も同じ。絶対使った感じしないからさ。やばそう。なんか自己破産しそう。そう。友達が思ってるけど、毎月の支払いがやばいっつってた。うん。おい、グミに利ヤバタンだよ。 あとね、あとねって、なんで俺あとねって言ったんだよ、今。あとなんだよ。なんか、スペックがいいさ、パソコンって、それ Windows 10? Windows これ。これは Windows 使ってるの。10?8? 10じゃないかな。10の あのデスクトップのゲーミングかなじゃあ。あ、けど Windows 10版マインクラフトって確か有料なんだよね。有料か、また有料なのか。おい、海に身をけの。さあ、私にパソコン買ってください。って言ってるよ。あの、10万円くれたら、 あの、自作のパソコンを作って、送ってあげる。あの、めちゃくちゃいいやつ多分できる。10万円もくれれば。ああ、そういうの得意系まあ、できる。っていうか、今も自作パソコンだし使ってんの、据え置きは。すげえ。 めちゃくちゃハイスペックで。いいな、ハイスペックは。市販は所詮市販だから、そこまでだけど、自作するとめちゃくちゃハイスペックにできるから。おい、この耳よけの。あ、耳さん実はすごかったんやね。なんじゃそりゃ。実はすごかった。頭いいからね、しかも。そんな、うん、まあまあ。 カにしてたよ。頭悪いって。ああ。まあまあ、キュウスケさんはなんか、おバカな感じはするよね。おバカな感じ。 <laughs> ちょっと、ちょっと言い方が可愛い。おバカ。 <laughs> おバカな感じが。いやー、 どうしよう、ツイッターで女の子に誘われてんだけど、ちょっと嬉しい。え、何何が誘われてんのちょ、き教えろし。 <laughs> 外に行ってるだけでディスっていく。バレた。 <laughs> バレた。ソフト、ソフトな感じに言ってるけど、めちゃくちゃディスってんだよ。これ女の子に誘われたって、ハーうら羨まなんだけど、ちょっと。 まあ、ツイッター見ればわかるよ、多分。ツイッターああ、けどあれだ、あの人、あの人、鍵垢だから見れないんだ、みんな。ちょ、見れねえじゃねえかよ。ゆるさんむむって <laughs> <laughs> そう、その顔文字むむって読むようにした。 ああ、デートうるさいうるさいわマジうるさいわデートとかうるさいわうるさいってどういうこと <laughs> うるさかねえだろ別にデートうるさいわデートうるさいわもうだからおバカさんなんだよバカにすんなや <laughs> いやバカにしてないよ別にバカなんじゃん それをバカにしてって言うんだよ。でも女の子欲しいです。キスケさんとシムさんで、ベストカップルだね。よかったね。かっこ棒読み。よかったね、他人事みたいに来てんじゃねえよ。 <laughs> 同じこと言った。かっこ棒読み。 いただいただかれる側なの。 <laughs> きっと、あの、あれだよ。みずみずしい、ウリ科の野菜の、あの、味がするよ。キュウリだからね。 <laughs> うん。そう、みずみいしいよ。いや、多分、キュスケさんだったら、カラカラだね。 最近乾燥してるけど。 <laughs> きっとカラカラだね。多分、あれだね。あの、ウリ、ウリじゃねえ。なんだっけ、ゴーヤじゃねえ。なんだっけ、ヘチマ、ヘチマぐらいカラカラしてる。いただかれてるね。磯と一緒にいただかれちゃう。 へちまってカラカラしてるよね。うん。なんで急に <laughs> なんで急にヘチマのことが気になりだしたのかよくわかんないけどいや、ウリ科でしょウリ科でしょウリ科でカラカラしてるやつを探してた。ああ。さて、あ、だけど、コンティニューコインあるんだよな。 マジで投げとくか、コンティニューコイン。6枚か1枚投げて。ああ、あったげるわ。おばあちゃん家にあったわ。ああ、なんか俺もなんか育てて体洗うように持ってきたの。学校から。 前投げてあったぞ。あざー。まあ、ケンスケさんあれだよ。そんなにマイクラやりたいんだったら、俺みたいにプレ法のマインクラフトやりたい。一番簡単だよ。人とやるの。プレ法のマインクラフトって。本当は15枚って書いてある。 あプレポーのマインクラフトってどこに売ってるの普通にプレイストアうん。じゃあ、プレイストアの、あの、カード買ってこなきゃいけないよね。そうそうそう。一回もプレイストアで買ったことないんだよね。ええ何えーって。何えーっあ、普通にあれか何、かソ文フト句で、も。 ソフト買った買ってるってことそうそうソフト買ったことないえけど普通にマインクラフトのソフトもあるから別にそれで買っても別に同じだけどあそうだソフトもあるのうんあ実況者さんですあ実況やってます実況者さんですそう俺と同い年の22歳の実況者でそうそう まあ、実況者としては、めちゃくちゃ後輩だけど。そう、かなり後輩だけど。俺もうなんだかんだ2年やってるけど、キュウスケさん、まだ始めたばっかでしょ。そうだね。あの、ちゃんと自分で始めたのは半年経ってない、ね、けどまだ言って半年かって思ったら半年経ってないんかい。経フェイントかけるな、そういう微妙なところで。 なんか、びっくりした。 <laughs> なんか、なんか流したろっかなって思って。なんか、なんかお俺が間違えて音楽鳴らしちゃったのかと思って、すげえ、すげえ焦った今。だってよえ超めっちゃ嬉しいんだけどやべえしのさんしのさんこのこの声の動画が上がりますよ俺のチャンネルで まだ収録してないけど。そう、一緒にね、トークするからね。はい、トーク。ほうきり見るわって。きりって読むからね、この顔文字。ほうきり見るわ。本気で見るわみたいに見えた。 <laughs> 聞本気で。本気で。大読みちゃんのせいで。本気。 るのはとても嬉しいですね。ですね。なんかほのぼのした音楽ないかな。どっかにあるんだよな。適当。 <laughs> かにあれだよね。あの、しのさんときゅうすけさんね、声質全く逆。マジか。きゅうすけさん、どっちかというと男っぽくてさ、低い方じゃん。低いね。しのさん、まあまあ女の子っぽい高い声してるからね。 まあ高いは言い過ぎたか女の子が大好き。高いは言い過ぎ女の子が大た好けきだどからまず。きゅすけさんよりは高い、まあ低いからね、自分。うん、多分もっと高い人いっぱいいるけどスケさんよりは高いうんうん。さんの声自分より低い人なかなかいないからね。たまにいるけど、やっぱり。う ざいますせーのてれるーてれるー <laughs> ななんか真ん中にちってしか来ないから真ん中真ん中ドゥーンってなんか入ったけど何 <laughs> ドゥーンてれるーんってなってたけど大丈夫そうやってバカにしかしてこないからちょっと嬉しいよね大丈夫ドゥーンって言ってから回んか ておやおんってなってたけど。おやおんってなってたけど。すごい面白かったね。ておやおんって。おい、くむみよけの。さんは特殊な声よねむむって言ってるよ。むむ。そうだよね。特殊な声だよね。なんか。 キモかったな、今の。キモかったな、今の。もう特殊な声って言われたから、もう、その特殊な声のやつがまた特殊な声を出すっていう、ややこしいみたい変な声になってたね。特殊な音量。悪かったな、地声でかくて。シーノさー悪かったねなんだよ。 シーノさん、キュウスケさんは全然読んでないから。読んでよ <laughs> キュウスケ、あー、キモいキモいキモいキモいキモい。キュウスケさんが声高いのはキモいからやめた方がいい。こ個性死んでるよ。個性、個性死んでる、個性死んでる、個性死んでる。キュウスケさんじゃない。キュウスケさんどっか行った。 <laughs> 懐かしすぎて泣いた。シーノーさんって。そう。シノさんがコラボやんないんだもん、最近。だから言う機会が減っちゃってさ、ここだと思って言ってみて。シーノーさん。 そしのさんにも上がってきてほしいね。あら。しのさん、そう言われちゃってるけど、どうするんですか女の子に。願われちゃって女の子ってあれじゃないけどね。たまに。 <laughs> たまにね。たまに。俺が行くときは絶対コラボじゃないんだよな。 はあ、おい、くぬみに言おうけど。だって、キュウリさんに言われたら、ドドドドどうしよう。キュウリさんになっちゃったよ。 ーモンドチョコレートうまい。今日羨ましい。ちょっと私の前に何もねえんだけど。おい。お名前なんでしたっけごめんなさい。えキュウスケです。キュウスケ。キュウスケさん。いいよ、キュウリでも。もうキュキュウリが元だからいいよ。らしいね。 <laughs> キュウリが好きで、で、しかも誕生月が9月だから、キュウスケっていう名前らしいけど。 元はいいね。元高い。 ラジオコラボ8っていうモードが登場してからさ、8人もコラボしたら絶対誰か喋んない人2人ぐらいいるだろうっていう。絶対出るよね、それは。うん、だって、全員で喋ったら混雑しちゃうもん。うん、多分8人同時になんか喋り始めたらもうなんか聞き、聞き、聞いてる方が。聖徳太子じゃねえんだから。それだ、本当に。 あと、あともう一歩で聖徳太子になれる。あの人何人だっけ ?11? とかだっけそう。1 11だか100だかよくわかんないけど、いっぱい聞けるやつ。確かに。俺も見たことない。なんかよっぽど。 よっぽど大手で人気のある人がコラボしたらなんかすぐ埋まりそうだけど、8なんて。ねえ、それはね。大手の人ほどあんまりコラボやんないよね。まあ、そりゃね、大手だからね。てか、びっくりしたのが、クヌヌ ツイキャスのレベルが高いっていうことにびっくりしたああもうツイキャスも相当やってるしあずっとやってるからこのレベルなのかうんもうあの実況始めたのが2年前でで半年ぐらいしてからツイキャスの存在を知ってツイキャスやり始めてだからもう1年半ぐらいやってるからまあ 本国に身を置けます。が、30、じゃがいま、でいってるよ。うん、30まで。だやっとこさ私なんてまだ可愛いレベルだよ。十何とかじゃないそれぐらいそんぐらいだったの。次げ当たった。当たった。当たっただけ。あんまり人の、人のライブに突撃するぐらいしか しないから枠開かないからね人来なそうで怖くってえ俺頑張ってたよツイキャス人来なくてもいやだってなんか寂しいじゃん怖いじゃん人来ない嫌だ寂しい心折れちゃうってなっちゃうじゃん、うん、まあだってよ まあまあまあまあまあまマジですかえ、じゃあ、そのうち枠開こうかなって言って、なかなか枠開かないんだよね。あ、じゃあ、俺が上がってあげるよ。ああ、そしたらそね。そしたら、なんていうの、俺の通知も相まって誰か来るかもしれないから。そう、コラボはそういういい点があるよね。 うん、ぜぜひぜひ、ぜひ、ぜひサポートして、嬉しいです。あじゃあサポ、サポフォルか返します。 <laughs> そう。まあ、しのさんも、まあまあ頻度、頻度高めではない。まあ、まあまあな感じで、ペースで、ツイキャスの枠開いてるから。 行ってみるといいでも言うてやるのがセリフとか雑談とかそのあたりかなやってるのがしのさんはもっぱら雑談ね雑談かたま、うん、じゃあこっちも行きます聞いて聞いてレベル31に上がる上がるためにはあと 累計3万3456分の視聴時間でレベルアップするって言われてんだけど、やべえ。果てしね果てしな。果てしなさす自分13レベルだったよ。13か。そう、この人羊っていう設定を、すごい、すごい、なんか。羊なんだ。そう。すごいで、 羊羊っていう設定をね、なんか、ご利用ししてくるから、ちょっと鬱陶しい。ご両親鬱陶しいとか言っちゃう <laughs> 嘘だって、嘘だって。おい、くぬみにようけの。が、30ってそんな分数いるん。まるまる、決定してるよ。おい、くぬみにようけの。が、おいこらわらわら、してるよ。おいこら。 いやー、まあね。そんなしのさんですけど。そう。ちょっと羊肉食べてくるわって言ったらやめてって言われる。仲間を食わないでって言われる。ラム肉食えないじゃん。 <laughs> どっかの宗教じゃねえか <laughs> イスラム教、イスラム教の逆みたいな 牛肉食えなくて、わざわざ、 <laughs> わざわざ牛牛肉食えなくて羊肉食ったりしてんのに、そのイスラム教の逆みたいな。すげえイスラム教に嫌われそう。 <laughs> 敵対しそう。ラム肉ジンギスカン食えないね。ダメ、絶対。 じゃあ、しのさんをラム肉にしましょう。ここで食べるっていう表現使ったら、急に、急に下ネタ行くから使わなかった、あえて。 <laughs> あえて使う。確かに。 殺、屠殺されてしまう。 <coughs> まあ、実際やったら殺人だけどね。しのさん羊じゃないし。いきなりマジになった。いきなりマジになった。 <laughs> いきなり真顔で <laughs> 言い始めた。 真面目になるっていう。 局しのさん、ヒュースケさんに願われても上がりはしないんだね。上がらない。いえ、俺、俺の編集の速さ次第。いや、そんなの秒でね、もう編集しちゃうよ。まあ、多分、撮った当日に、まあ、編集して、その翌日ぐらいに投稿できれば、 まあ、日曜が収録だから、まあ、月曜に上げられればいいかなぐらいかな。もしかしたら火曜日、水曜日になるかもしれないけど。うん、けど、あれだな、動画収録だから、編集に時間かかるような気がする。 まあまあ来てくれる人が。クーヌーさん、 <laughs> さっきのシーノーさん、シーノーさんの俺バージョン。本当は、この、この上の、上の下はちょっと流行ってるの <laughs> わかんない。なんか、米安がすげえ使ってる。あ、カザランさん、どうも。なんか、いきなり人が来るよね。 <laughs> 急に、急に人来る。キューさん。すごい、ね。私でも使えた。 カズラン荒らしてくな散らかすなボケをボケを散らかすな突っ込むのが疲れるんじゃいやいいじゃんチーズチーズこのネタちょっとももらったよちょっと <laughs> どんだけ言うのここのネタちょっと使うわこのネタ自分の動画でちょっと使いたいねさあ皆さん上がってらっしゃい誰か 俺は久助さんに飽きた。飽きたのかよ。嘘だよ。嘘だよ。飽きてたら飽き、飽きてたら落としてたわ。落としてないってことはまだ喋る余地あるってことだからね。余地あるか。 <laughs> <laughs> カズラ上がってこない。ああ、上がってきた。 どうしたどうしたいきなり。 <laughs> いらっしゃいませよ。こっちのセリフだよ。いらっしゃいませ。あありがとうございます <laughs> 散らかしに来たらなんかもうみんな身構えられてるしあれあの僕は要注意人物的な扱いなんですかまあ散らかしの数なんで ぼよみちゃんの音量を。散らかす人なのか。大丈夫か最近あの100円ショップであのカゴいっぱい買ったからあの荷物がその中に詰め込んでるよ逆に汚い気がああ100円ショップのカゴか逆に逆に散らかしそうそうああそれはエイドちょっと待ってあるよあるよ俺の家にもあるよまだ急急に 急にまだ見てないんだ。見てないのかよ。まだ見てないんだ。うるせえようるせえよ黙れ、落とすぞ、こんにゃら。うるせえようるせえよ きなばんさん、雪ありがとう。きなばんさんも企画に参加してくれます。今日収録します。マジか。っていうか、実はもう収録した人2人、あ、2人じゃないや、1人います。だったらいつでもいいから収録しろよ、もう。 <laughs> 実は日曜日ちょっと用事できそうなんだよ。それなら言ってくれればに日程変えたのに。 なんか家族全員で忘年会やろうっていうのを「あごめんちょっと実況あるから」とか言って一人だけ断ろうとしてたんだよ悲しいあべやあれだよ収録だから別に今日とかじゃないよ今日でいいよ今日しようよ日曜日えちょっと待って、キナマンさん日曜日って言ってたっけ俺。 おっとおっと、ダブルブッキングしたぞ。ちょっと待って、ダブルブッキングなような気がすると、俺、日曜日って言ったような。言っちゃったような。ダブルブッキングしてんなよ彼女いないくせにクリスマスダブルブッキングしてんなよおい嘘じゃん嘘じゃん土曜だよ今日じゃんキナわんさん今日だよびっくりした23ってちゃんと俺言ってんじゃん びっくりした。今日じゃん。 <laughs> 今日の、今日の1時からです。よかった。俺が、俺の認識が合ってたえ、けど13時だから昼まで寝てても大丈夫だよ。え、じゃあこれ終わったら収録し これ終わったら収録 <laughs> そんな無茶な。そんな無茶な。今日の俺の予定がカオスになる。いやー、別にクヨさんだったら大丈夫かなって思った。やーべ。あ、シーカさん、いらっしゃい。 急にいろんな人来た。閲覧いっぱいいて羨ましいな。いや、俺も久々に閲覧なのまで行ったね。ね実は2個の端末使ってもう1個の端末でも見てるけどね。なんなんだよ。あ、シーカさんやってたね、マインクラフト。あ、ごめん、俺、配信だからいけねえわって思いながら、ちょっと、キャスの、あの、ホームページ見てた。 およちゃん。いかりゃく。なんだってじゃあ、まあ日曜日でいいわ。日曜の1時からで、で、その後に、きゅうすけさんの収録入れるわ。ありがとうございます。 きなばんさんも。起きれるかな、昼に。起きれるかな。え、なにきゅうすけさん、変わるえ明日夜勤なんだよね明日夜勤なんだ昼起きれるかな 今日もね、なんかね、起きたらね、9時だ、夜の9時だったからね、起きれるかな。目覚ましかければ起きれるだろうけど。別に明日の昼じゃなくてもいいよ。あ、じゃあ日曜日の昼とかにしますなんでな、なんで俺を忙しくしようとするんだよ。 <laughs> ああ、なるほど。 <laughs> そういうわけでもねえ。お茶漬けしのさんお茶漬け食べに行った。あの、くみさん、来てくださいよ。なんすかあのね、会話に割り込む力が弱くなってきました、僕。思った思った。思った思った。もう 進まないんじゃないかそれ <laughs> 確かにいや割り込んだらクヌぬンが突っ込んでくれるから進むんだなこれが割り込むなよこのクソがって突っ込んであげる <laughs> 精神ブレーカー <laughs> 精神ブレーカーだから意外と心弱いから ひなばんさんもとても綺麗な声の人です。なんだよ、綺麗な声の人多いな。ムカつくやめほしいな。ねほんと綺麗な声になりたいよね。なばんさんの7、ね、本当に聞いた方がいいと思う。本当に声綺麗だから。マジか。急に、急にハードルを上げて、ナなばんさんを恥ずかしめる攻撃。 かしたらさ、見たことあるかもしれない。なんで見たことあるってどういうことわかんない。なんかね、今、フォロー、フォロー画面に行ったら、ちょっとなんか、プロフィールこの人見たことあるなって思って。だってよ、昨日晩さ。 <laughs> キュウスケさんどっか行った <laughs> あ、また戻ってきた。 い戻ってきたよ。あ、お帰りなさい。ただいま。あ、ね、あ皆さん上がってらっしゃい。コラボに上がってる理由は他でもないレベリングのためですよ。レベリングか。レベリング無意味なレベリングしてますよ、キャスで。出た出た。俺も、俺も一時期そういうのあったからな。コラボばっか上がって、 とりあえず閲覧数多い知り合いの、なんか仲良くなった人のところに上がって、みたいな、そういう作業をしてた。レベリングのつもりはないよ。クムさんとおしゃべりするつもりで来たんだ。こいつがね、なんか性格悪そうじゃん。確かに。もうそれを口に出して、だ口に出してしまってる時点でもう性格悪いけどね。 <laughs> 噛んだんかい。噛んだのかよ。でも言うてくなさのとこ、あんまり、ださっきまで全然人来なかった。そうだよね。閲覧3とか2とかで。いきなり、いきなり、そうそう。急になんか。いきなり来たからびっくりした。なんか、カズランが来たあたりだよね、ちょうど。そうそうそうそう。あのあたりでバーンと来た。 ひなさん良ければ上がりませんか女の子が欲しい。いいね。女の子欲しいね。くヌさん女の子になろう、とりあえず。なんでや。ね。 <laughs> <laughs> 確かに本名の下の名前。本名の下の名前、確かに女の子っぽいって言われるけどさ。わかった、なぎさマジか。ちげえ。なんで俺、なんで俺暗殺教室の暗殺の才能があるやつにななっちゃわないといけないんだよ。 バイト先にいるんだ、なぎさっていう子が。そういうことかよ。そういうボケかと思ったら、そういうことかよ。くんさん、ちょっとミュートして返信していいどうぞ。どうも。ミュミュートして返信ってどういうことあ、あれじゃないあの、他のところに。返信。 ああ。ベンさんは女の子いうことなんですけど。女の子。ああ。変身。それ、それ、ミュートしなくてよくないいや、ミュートしろよ。あ、寝る気満々なんだ。あんならいいです。そうですね。あとわずかですよ。 なんでやめちゃうん <laughs> やる気満々なのにやる気満々なのにやめるってどういうことや何それ哲学哲学本当哲学やる気満々ということは逆にみたいな <laughs> そういう論理が ないと思ったらメガネケースの中入ってた。やったね。なんだよ、その、やったね。なんだよ、その、メガネ、メガネね、メガネねって思ったら、あの、頭にかけてましたパターンのやつ。あのね、そう、普段違うメガネかけてて、前のメガネどこ行ったんだろうと思って、メガネケースまたパーって開けたら入ってた。嬉しい。自分のメガネケース超ったねんだけど、どうしたの何があったんだろう 知らねえよ。 <laughs> 急にぶっ込むな。知らねえよ。やべえんだけど。お、ベアさんに呼ばれてる。なんだろう。え何それえ、いつ送ったのえ、どういうことで俺、そのよくわかんないんだけど。まあ、俺はメガネかけてないから、そのメガネかけてる人の気持ちは知らないけど。 今眼鏡かけてるわ絶賛かけ中だわパソコン見てるからあ何ブルーライト的なそうインターネットメガネと普通普通のメガネも使うよ使うんかい目悪いから結局目悪いんかいそうするとちっちゃい弟たちに「ああかっこいい!」って言われるへえメガネがかけると男子力度が上がるらしい 何男子緑度って何女子度のなんか、男子緑度ってどういうこと緑度って何スノーってさ、謎なんだけど、詐欺のやつだよね。詐欺、詐欺ゃめのやつだよね。

レは上がってこない。なんかまあまあ上がってくる人のイメージだけど。 ってるよく行ってるよって キュースケさん、本当にトークだけでいいのえ、何何をやるじゃんいや、そんなにマインクラフトやりたいんだったら、プレーのマインクラフトでもいいけど。買ってこいってかおう。 <laughs> 俺すっげえ思ってそれ。ね、ね、ねえっていうくだり方。ゲーム売ってるとこねえんだよなっていうくだり方思ったら、普通にあるんかいって思っちゃった。そう、ちょっと田舎だけど田舎じゃないアピール。ああ。まあね。まあ、福島だから所詮ゲオないでしょって思わせといての。いや、あるから。思わせといての、みたいな。 辺境辺境。福島はどこでも辺境だ。いや、舐めてんのか、この野郎。 <laughs> 全く。辺境辺境。その前提、その前提珍しいな。逆に聞きたい。 言われるとあの中学校の頃美術の先生やってた福島先生っていう先生が目力すごかったな記憶が全然伝わんねえわ知らねえよそんなの知らねえわ <laughs> 究極に知らねえわそんなのめっちゃ目力だったむしろ目力誰だよ福島先生ほんと誰だよ ここ、ここまで知らねえこ、こんなに知らねえよっていう話題あるんだってぐらい知らねえよ。やっとね、知らねえよ、オブザイヤーだね。 <laughs> もう、もう今年もね、最後の方になってきたから、知らねえよ、オブザイヤー。オブジイヤーだ。どうでもいいよ。 <laughs> どうでもいい。いやー、9 させていただきキュウます。スケさんは、なんか、キュウリが冴えてるね。まあね、常に冴えてるようなもんだからね。キュウリがえてるって何ですか <laughs> 俺も、俺も言うことに困って、絞り出したのがそれだったわ。まあ、キュウリが冴えてるようなもんだからね。 じきゅうだな。ちょっと意味がわからないね。 <laughs> きゅうり先輩、はじめまして。カズランって言います。はじめまして。はじめまして。あ、きゅうすけと申します。よろしくお願いします。きゅうりです。あ、よろしく。よろしくお願いします。あ、きゅうすけさん。 <laughs> あ、きゅうすけ。 <laughs> じゃあ、今度から。言い直したよ。 うすけさん。あ、じゃあ、あの、明日からゅうって呼びますね。よろしくお願いします。何その東方感あふれる <laughs> 東方東方プロジェクト感あふれる名前はしかもあれ本家じゃなくてあれで書籍の方だし <laughs> それなあのちょっとちょっとレアな方レアなレアな女の子11月3日はビデオの日だって なんでわざわざ <laughs> 過去の、過去の日を言うの ?11 月4日って。今日じゃねえのかよ。今ね、あの、あの今 DVD 再生したら出てきた11月3日はビデオの日。いやいや、DVD でしょ、ビデオじゃないじゃんって俺思ったんだけど、これどうなのな <laughs> 確かに。確かに、それいけてる。ビデオじゃないじゃん。ビデオじゃないじゃん。 げよじゃないじゃん。ごもっともだよ、それ。 <laughs> ごもっともな話だわ。大地から足の裏を伝わって、なんだっけ、その先知らん。なんでやめちゃったんだよ <laughs> そこまで言ったなら言い切れよいや、その先知らんのだよ。知らないなら言うなよ、じゃあもうこの気持ちは何だろう。 目に見えないエネルギーの流れが大地から足の裏を伝わってどうのこうのみたいになかった YouTube ライブは今後に期待ってどういうこと よいやいやあえて黙ってみたらどうなるのかなってじーってしてたあそうなんだ機材トラブルか OBS は使いやすくていいですよっていうふうに言っておく俺は今 OBS ですってる LINE が見つからぬって言われちゃった に今言いそうになっただろ。でももう言っちゃってもいいよ、別にこうたって書いてあるよって言っても、ね、問題ないよ。問題ないのあんま気にしない。あ、OBS 使ってんだ、やっぱ。OBS だよね。あれ、ペリスコープの OBS 使っ今の状態、あれだからね。YouTube ライブと ペリスコープで OBS どっちも使ってるっていう状況だからあ、3つ使ってるや、あれでしょいなう。いや、3つは使ってない。あ、今2つ ?2 つ。1つは、あの、ツイキャスは普通に携帯でやってて、あ、あれだよ、アマレコは、 あれ32ビット版じゃないと、あれ、画面で出てこないよ。確か。くにさん、ミュートしないで返信していいですかいや、ミュートして。 <laughs> ミュートしてうるさいから。普通にうるさいから。止められないんだな。 本当に、本当にやりづらい。くっそやりづらい。それなんかあの、窓マギのネタ画像でさ、マミさんに向かって周りがティロフィナーレ、ティロフィナーレって言ってる画像を思い出したんだけど。あ、そうなんだ。アマレコ TV って32ビット版の OBS しか対応してないんだよ。 気がする。お変身するか。あ、こたつ入りました。 <laughs> なんだよ、変身じゃないのかよ。変身、変身、変身。どうしたのくぬぬ、大丈夫いや、レイアンのコメントを歌っぽく。ああ。 きなりどうしたのかと思ったよ。サブであたふたしてた。あ、そうなんだ。あ、なんか言ってたね。PC 修理出してって。っていうか、この時間なのに閲覧6人ってみんな暇か やー。出た微妙に似てるスティッチ微妙なんだよすごい微妙なんだ 8, 8割方似てるっていうあとの2割あんま似てないんだ でもさここでやってもさこの家のね下にいる人から「うるさい!」って怒られて終わりだからさそう僕のスティッチの、ね、読むソフトどれぐらい似てるかちょっと画像があるからちょっとそれにするね僕のスティッチはこれぐらい似てます <laughs> 中国のパクリモンじゃねえか。なんか、トゥティッティって感じだね。トゥティッティって感じだね。トゥ惜しいな。トゥトゥトゥだろみたいな感じだね。全然似てねえ。もう、1ミリも似てなかったわ、今。あはな。 あ、なんかニャンキュっぽくなった。ちょっと待って。もうね、にゃにゃんちゅうとスティッチが混ざってなんかどっちにも似てないからすごいダサい。逆にどっちにも似てないっていう悲しき事実。あら。 ああ、確かに。あ、シーカーさん、ライブ予告にもいありがとうございます。 <laughs> なんか、相当頑張ってやろうとしてるけど、みたいなね。 れだから、なんかもう、ただの、ただの気持ち悪いキュウスケさんになっちゃってるよ。ほら、不審者、不審者だもん、ね、本当に。じゃあ、今日、久しぶりに枠投げしようかな。何枠投げって。だから、俺が枠閉めるけど、コラボ者に 代わりに枠をリレー形式でやってもらうっていう。マジか、なかなか枠開かないからマジレアなんだけど自分。お、リエさんいらっしゃい。またやってるって何あったね。久しぶりに聞いたわ、そのシステム。ね。 俺も久しぶりに使う、このシステム。ていう久しぶりに来たんだな、ここにな。これな。ということで、キュウスケさん枠開いてね、俺の後。マジでじゃあ枠開いていいのい今じゃねえぞ、今じゃねえぞ。 <laughs> い今はおかしいだろ。 <laughs> 今はおかしいだろ、さすがに。 どうぞどうぞ。お、女性が二人になる。マジか、嬉しい。はい、リエさんいらっしゃい。よかったら。なんかさ、たまにさ、して、初の人にさ、学童バカちゃんにたまにそれ言われるんだよ ますね。よかったら付き合いませんか <laughs> あ、はい、そうですか。 <laughs> 普通に振られた。すません。でから普通に振られた。不審者。はい。 <laughs> えらい、えらい言われようだな。 あ、名前不審者になったよ。あ、な、な、な、なんかごめんなさい。なんか。えらい言われよいや、いいんです。いや、いいんです。自分が悪かったです。一人変身してるし。あ。 人でこっそりやってたつもりだったんだけど。目立つわ。 <laughs> 目立つわ、それは。なんで自分の名前が不審者になっちゃうんですか不審者じゃないよ。ただ、可愛い子が来たら興奮するでしょ普通に。それ不審者なのでは いや、不審者じゃないよ。あのね、大体の人は興奮して隠すんだよ。不審者じゃなくないあ、じゃあこれから隠して、ほら、優しい、優しいね。優しさの塊だね。あ、まだ、まじ女神女神だね。ヴィーナスだね。やばいね。これそう、やべえ。何何何 え高校で話しかけてさ、うん、えだから不審者になるのって思ってまあ急に急に告白っていうのは不審者だよそういうもんなの急に告白ってなんかえってなんない不審者でしょえだってうち昔にはあったよ <laughs> コラボに上がってないけど、リスナー通知で行って、そしたら、結婚前提に付き合ってくださいって唐突にそこまでは言わねえけどな自分それそれはそれはマジで不審者のやつだから別にだからだから普通に不審者じゃないと思うんだけどさあ皆さんキュウスケさんとコメントを打ってみましょう キュウスケさん。あ、なに何が起こってるのフフフ この名前で、この名前で久助さんって打つと、不審者ってなるようにしたわけね。ひどいことするな治ったっていう <laughs> 自分で打った時に治るっていう <laughs> 棒読みちゃんの設定いじってるお前マジいじり人だからなひどいわいじり人あーちょっとひどいが奥野さん送り人みたいにすなお前がやったんだよ送り人みたいにするな誰だよ <laughs> 誰誰どうしたいきなり浮上してきたけど誰だよ 自由人か。え、だってお腹すいたからコンビニ行く。え、くのさん知ってんし、うちが自由っていうのは。知ってるけど。普通に、普通に上がってコンビニにも行くの知ってるでしょ。で、普通に中で普通に話してんの。っていうか、自由人多すぎなんだよね。え、仕方ないじゃん。自由なんだから。 タブレットの通知がうるさい。いやなんか、なんか見たことない人がうん、それ、 <laughs> 浮上してきて。あ、そうなんだ。それ俺です。教授は俺です。Wi-Fi が途切れるから。 一旦落ちちゃう途中ではいはいうん頑張ってくださいって何を頑張るの確かに一体 <laughs> 何を頑張るのいやコンビニ行くことを頑張ってくださいみたいなえだって23分で着くもんコンビニなんて <laughs> 頑張るもんじゃなくねコラボは頑張るものだよ。そうなのいかに、なんか、なんか変身してる、変身してる。変身頑張ってる人がいるもん。変身してないよ、大丈夫だよ。なんか、でも音がしたぞ、変身じゃないかもしれないけど。あのー、今広告見てました。広告かよそう。 あのね、ガチャ引くために広告見てました。ガチャか。何のガチャっすかまあ確かに。チャリソー。そチャリソーです。あ、わかんないっす。すいません。あ、チャリソーね。知ってる。あのね、チャリソーかけるエグゼイドってアプリがあってから、それのガチャ引くために広告見てました。あー、全くわかんねえ。クソゲーかよ。 あのね、武器持ってないの、この人。ただ走ってんの。どうぞどうぞ。チャリそうなのにこの人走ってんの。 <laughs> チャリそう、ただのそうじゃねえかそれじゃ。そう、本当にそうなの。だけどね、アイテム取るとね、アイテム取ると自転車乗るの、この人。 見てンない今おかえりなさいマイプリンセスなんだこの人もう若干若干引いてきてるから若干リエさんも引いてるから若干若干引いてる別に引いてはいないよいやなんか新鮮だからどう反応していいかわかんないんだっけそれを待ってるっていうのやべえ久しぶりにこんな人来てるすげええいつも来ないの え、この頃はそんなに頻度ないから、閲覧はあんまりない。 りえちん全然この頃見ねえって思って。えあ、でも LINE の方に浮上してた。それは知ってる。それは知ってる。それは知ってるけど。それは知ってんだけど。それは知ってるよ。いや、ちょっといろい ピポピポ、絶対コンビニじゃねえかよ。あ、めっちゃピポピポ言ってる。今ではない。あ、ちょっと飲もうかな、少し。少し飲もう。さん、羽ばたきひよこプチレースってアプリ知ってる知らねえよ。 <laughs> なんで知ってると思ったんだよ。 ゲーム実況者なんどんなゲームでも知ってると思ったら間違いだと思う。129。サドサタンぐらい知ってるでしょ知らねえって。知らないの、サドサタン。サドサタン知らん知らん。あの、真相ウェブから拾ってこられたと言われてるゲーム。知らん。130。あとどうしよう。 おすすめはファミチキです。あファミチキファミチキファミマね遠いこちらファミチキになっております <laughs> じゃあこのファミチキになる前これは何あマジかそこはちょっとあれだな違うなちなみにファミチキの袋には原産国タイって書いてあります皆さんファミチキめっちゃいファミチキじゃねえ家の近くにめっちゃファミマあるんだけど やべみんなファミチキあげてんじゃんああ、でもファミマがあったらねファミチキ食べるかも夜中のファミチキはおすすめしませんよ夜中は買わない <laughs> どっちやあとは気分次第気分で買う <laughs> 気分で買うもん変わるからでたまにそ飲りみゃそう時もだあったりするしそりゃそうだ、まあそれはわかるけど やべえ、あんだけあったコインがもうなくなった。すげえな。えコイン欲しいそのさ。いいです。すごい余ってるんだけど。いいです。いいです。いいです。え、いらないのいいです。えいいです。え、あげるのに。いいです。いいです。いいです。もう僕寝たいです。 <laughs> それで、キュウスケさんに枠を渡すんです。あ、そうなのあ、じゃあ手投げよう。なんで <laughs> え、 待って枠を渡してクヌさん上がってこないの上がってくるよ上が上がるよ上がるよ、ね、上がる上がるびっくりしたよぶん投げられんのかと思ったよ <laughs> そんなわけないじゃん <laughs> 泣きそうになったよ <laughs> そんなわけあけど俺人の枠だとマジで喋んないから喋るよクヌさんってあれいるのみたいな感じになるよね のくねさんとはまさにこの人だよ。そうそうそうそう。普通に寝たりするから、ワクチン。えー、そうなんだ。うん、あの、いびき聞かれてて、うん、それでなんか、それでも落とさないっていう、あるどこかの配信者がいて、すごくめちゃくちゃいびきかいてたよって言われたことあった。 しい。ピピピピピピピピピピ3 0 0円からお返しだったよ。絶対五千円札出しただろ。 千円札じゃないと、3000円のお釣りってありえなくないコンビニの買い物で。まあね。いやいやいや、1万円出ラス100円とかのお返しの人もいるよ。超迷惑。9900円買い買ったってことどういうことあの、酔っ払いたちがね、群がってね、コンビニにね、夜中入ってくるとね、酒とつまみで9000円とか、ざらね、あるある、超迷惑。へえそうなんだ。 父さんダメだよ、そんなことした夜中のコンビニで。俺酒飲めねえんだ。お札少ないんだから。酒飲めねえんだ。 <laughs> 酒全然飲めねえんだよ、俺。酒じゃなくてもいいよ。まだない。ない。俺ね、コンビニで3000円以上の買い物はしたことない。あ、マジかよ、最強だよ。 え、iTune カード。あ、嘘だ、嘘だ。5000円以上だ。5000円以上はない。5000円はある。あ、うちも5000円以上。余裕で3万ぐらいあるんだけど。アマゾンの。最大で3500円かな。三万円アマゾンカードとか買っちゃうと3万とか。待って、待って。あー、そういうことか。 どうしたんだよ。いきなりどうした <laughs> そんな割り込んでまで <laughs> びっくりすることだったのかなんだなんだ。やばい、疲れてきた。あと25分もこの枠あるよ。あと25分もあるじゃん。くぬ、ま、さん、くぬさん、まだ25分あるね。まだ。まだね。まだ、まだ25分。まだ25分ある。まだ25分ある。 今てまだ。いやもう。長っ。ねえ、やめてよ。枠投げれないじゃん。カズラ落とすよ。幸福に落とすよ。マジででも、でも3枚投げちゃってんだけど、じゃあ3枚、あの、落と落とさない代わりコイン3枚返してよ。 返せないと思うよ。返せねえか。どうやってやるんうん、だってな投げちゃったのがダメなんじゃ投げちゃったからもう返すない返さないんじゃないだってフリスビー投げれば犬が取ってきてくれるわけじゃんじゃあコイン投げたらクネさんが拾ってくれるってことはないのなんなんで俺犬扱いなんだよ。イラつくな。 <laughs> うるせえな。あクネさんだって今さ犬で思い出した2文字目の「ぬ」が一緒じゃん それはクヌと犬で。名前を考えてる犬の。いや犬のじゃあクヌっていう名前にすれば。え、オスだから。あ、じゃあちょうどいいじゃん、クヌで。 <laughs> で、変な名前をやめてって言われたけど、どんな名前がいいかなってずっと考えて。ポツとかでよくねクヌは変な名前扱いなのかいポチか。じゃあ、これ、あえてタマとかどう タマえそれメスメスオスだよオスでオスでタマいるあシカさんお疲れ様ですっと犬でタマが珍しい遅い時間までありがとうございますはいおやすみなさい はいはい、またね。いやー、犬の名前でしょ男で。うん、男で、オスね。じゃあ、斎藤さんとかどう斎藤さん <laughs> おいで、斎藤さん絶対、絶対あれじゃん。絶対 M1 優勝した方のやつじゃん。 <laughs> ぽいで、斎藤さんでもじゃあさ、そういう名前つけたら、あれでしょ、テレビで紹介されたときは、じゃあ、リエさんのお宅に飼われているワンちゃん、えー、斎藤くん、斎藤さんくんですって紹介されるってこと <laughs> めんどくせえ。こういう系だよね。めんどくせえ。斎藤さんくんです。じゃあ、斎藤さんくんっていう名前にすれば。斎藤さんくんくんです。 <laughs> <laughs> あ、じゃあ、斎藤くんくんっていう名前にすればいい斎藤くんでいいじゃん。斎 <laughs> 藤くんくんくんっていう名前で。斎藤ちゃんにしてさ、め <laughs> く斎藤くんくんくんっていう名前にすれば、あの、紹介の時に、斎藤くんくんくんくんくんですって言われる。やべえ、この話、くんの数が終わりを。切れない気がしてきたそれだ。 じゃあ逆にとか言って、どんどんくんが、くんの回数が多くなっていくパターン。めちゃくちゃタイピングの音がてる。あ、これ私。だと思ってた。ゲーム作ってんのゲーム作ってるな。おお。 ケ助さんは、あれだからね。そのゲーム作り終わったら、俺が実況するっていう、そういう、なんか、約束が、そういう約束があったね、そういえば。最後までやれよ。途中で投げ出すなよ。ちょっと長くなりそうだからな。普通に俺、完結してる動画シリーズがないからね <laughs> やばい。だから。 <laughs> かもなんか今作ってるゲームなんか探索よりも会話の方が多いんだけどちょっと探索を増やしたいいや普通に普通にゲーム実況しにくいジャンルのゲームじゃないかこれこ声使い分けて頑張ってえ俺そういうの声使い使い分けない方なんだけど さんがいて残りは全部ゆっくりボイスで読み上げてもらえば解決すると思う編集大変そう編集大変だよ絶対それなんか、この3人はいいけど、あとの2人は息してない気がする。多分もう寝た 寝落ちかな多分。どうなんだろう。そんな気がしてきた。っていうか、誰がいるのかよくわかんない。レイアンと、あれかなレイアンと、あとなんだろう。レイアンと、誰だわからんあれかなキナバウンさんとこかなわかんないな。 30分って長っていうか4時間って長何が ?4 時間じゃねえか。120分は2時間。何を言ってんの大丈夫頭。ん数学の学力テストで勝負しますかやめてください。 <laughs> 文系なんです。じゃあ英語で勝負しますか 事多いから。え、あ、じゃあ、スケさんとだけ俺、英語で喋ろうか。やめて、アイアムペンアイアムペンって、私はペンってどういうことや私はペン <laughs> れだから、通算で言うと、通算で言うと1ヶ月、1ヶ月半、あの、イギリスに行ってた男ですから。イギリスって何があるのフィッシュチップスあれまずいからやめたほうがいい。フィッシュ知ってるよ、あのね、 いや、なんで、あのー、 <laughs> いや、なんでなんだこの、この変な沈黙なんなあのねえからあとなんか、なんかあれよ。 <laughs> なんか、なんか言えよ。なになになにあのねえ、なになんなんだよ。誰かテレビを見ている。煙突何煙突って。 どういうこと知ってるよ。特に意味はないよ、煙突。いや、煙を排出するっていう意味はあるけど、コメントには意味がございません。なんでいや、だからフィッシュチップスの話。 <laughs> フィッシュチップスの話。特にないよ。特にないんかい。 メさん、今まで久米さんと僕が話して意味があることを言ってたことはあったかいないね。だろそういうことだ。全くふざけやがって。 <laughs> 何これ ?P カード持ってる人じゃん。 なんでスシローに変えたし。いや、飯テロになるかな。スシローだ。別に、スシローっていう活字の、 <laughs> 活字を見せられて、お腹減るバカはいないよ。いや、なんかもうスシローを見ただけでお腹が減っちゃうくらい、あの、なんか想像力が豊かな。豊かすぎるだいらっしゃらない。スシローだ、寿司食いてえ。じゃあ、あるかもしれない。いい なんかすげえ画質悪くて美味しそうに見えない確かにこっからだと <laughs> なんか頭頭が赤くて胴体が緑色の雪だるまみたいな <laughs> 感じに見えるそうそうそう待ってホイップクリームで白いクッションがあるんだけど桜の下にあこれホイップクリームだ、うん、なんかね白い液体みたいなもんは見えるちっちゃいんだよねうんなんかある ちなみに左にはねマンゴーってちっちゃいんだよねちなみに左にマンゴーでちっちゃいからうまく見え手前には凍ってるバナナが緑しか見えないちなみに後ろの方にあのちくわが刺さってますこのパフェちくわちくわちくわちくわなんで <laughs> ちくわパフェなんでワンチク刺さってんの なんで逆、逆にして業界人っぽくするんだ <laughs> なんでえ皆さん、一番パフェな CKP っていう曲をご存じないですかご存じねえわ。 <laughs> ご存じねえわ。あの、音ゲーに入ってる、あのね、コナミの音ゲーに入ってる、ひなびたシリーズの曲なんだけど、そのパフェは実は、あー、わかった。ってなの。わかったよ。 お、知ってる人いた。いたよ。えー、あの曲はね、あ、大根は伝わるので。音ゲーやるから。じゃあ次行ってみよう。ねえ、やめて。ねえ、やめて。 <laughs> 他のサイトで見てる人たちマジわからんから。 <laughs> ツイキャスの画面で遊ぶと どうせ他のところいないんだろ人。多分いなそう。多分この YouTube ライブの視聴者2っていうのは多分どっちも俺自身だと思うんだよな。テリスコープは。二人もいるのかよ、お前。この間テリスコープずっと一人いるっていう話してなかった大丈夫、今は絶 さ、あの、チョコレートチップスターの画像にするんで、ちょっともうこれで最後にさせてください。見てろ。させてくださいって別にしてくれって言ってねえじゃねえか、俺。ん、最後にさせてください。やらせてください。そういうこと。チョコレートチップスター。チョコレートチップスター、気持ち悪い。これね、人手の仲間だよ。だよね。だと思った。 黒い。ああ、本当だ、人手っぽい。で、星型だからスターなので、チョコチ、チョコレートチップスターっていうんだって。へえ。ネーミングどうかしてるよね。へえ。本当にそう言うんだ。そう、これチョコレートチップスターっていうのを Google で調べると出てくるよ。へえ。よし、絶対う。 絶対カズラチップスターのチョコレート版とかあるのかなって調べてこれに行き着いたね違うあの最初いちごミルク入試について調べてたらあの食べ物みたいな名前の生き物他にもいるんだとそれで調べたら出てきたのがこれへえへえくんさんのいちごミルクウミウシ知らんでしょういちごミルクウミウシウミウシっていっぱいいるからね種類 中中ウミウシって言われてる腕振り角ざやウミウシとかね。何それえー、角ざやなんかすげえ、すげえな。名前が。個人的にはでも青と白の青みのウミウシが好きです。以上、解散。あれ、これみんな解散しないやつか。ごめんなさい。しないやつね、解散とか言って。 なんで解散しないの結構おしゃれにしてる気がするよ、ここ。解散ってなんでわ枠が、枠が落ちたら解散なの。じゃあ枠が終わらないように、あと、ややこしい名前の虫、俺、いくつか知ってるけど。ややこしい名前。 ややこしい名前の何虫。何例えば。え、トゲなしトゲトゲとか。何それトゲなしトゲトゲトゲなしトゲトゲってのもいるよね。ヘビトンボ。ヘビでもないけど、トンボでもないけどヘビトンボっていうやつとか。えー、ヘビイチゴの仲間みたいな、ね。あと、フクロモモンガ、フクロモモンガもどき、フクロモモンガ魂、ニセフクロモモンガっていう、4 <laughs> 種類いるよね。それな。 何まんじゅうガニっていう名前の、全然美味しくなさそうな名前のニとか <laughs> マジか。なんだっけ、俺、頑張ってや、一回覚えたんだよ。あの、ゴミ虫がすっげえね、あれなんで、ややこしいんだよ、確か。ゴミ虫そう、ゴミ虫。あの、なんか、黒いやつ。 あれだ。えー、っとね。んあれとはゴミ、なんかゴミ虫に似てるやつがいたからゴミ虫だましで。で、ゴミ虫だましの中にも、テントウムシに似てるやつがいて、ゴミ虫だまし、テントウムシだましになって。何それで、後々の研究で、 そのゴミ虫魂の方があの先に地球上にいたっていうことが研究で分かってゴミ虫魂かゴミ虫ゴミ虫魂テントウムシ魂になった <laughs> 何それやばいねっていうやつがそうそうそう思い出した バクテリウムアクティドミセテムコミタンスってわかる知らねえよ。 <laughs> なんだそれ。とりあえず、とりあえずなんか言っときゃいいっていうもんじゃねえぞ。あの、古畑任三郎が言ってるやつ。へえ。あれ違ったかなこれ面白 加納もびっくり、ときには二度びっくり、佐々木もどき。何それ <laughs> 何これあ、くみさんごめん、間違えた。あくちのバシラス、あくちの見せてむコミタンス。あれさっきと同じあれバクテリウムってないから違うね。違った、ごめんなさい。 何これやば。 旦落ち着いたな。えあーまあ、落ち着いていいんだけど。もう一回騒ぐ変身する変身するめんどくせえって。っていうか、この配信に、うるせえ、落とすぞ、この野郎。 怒るなよいやこの3人以外この配信で生きてるやついるのかなクーさんやめて落とさないであの僕はただ正義のヒーローになりたいだけのちょっと痛いだけの人なんでじゃあ痛いから落とすやめてあのオロナイン塗って直すから何とかしてください頑張ってくださいそういう痛いじゃねえだろ頑張る軟膏で何とかするんで 何個こにね、実はこのオロナインがあります。オロナインね、舐めると苦いから皆さん舐めないでください。はい。あとね、昨日テレビでもやってたけど、リップは縦向き縦向きに塗るといいらしいですよ。覚えてください。えー、マジか。へえ。あとね、ここにニベアクリームありますけど、 そういうクリーム塗るときは体拭く前がいいらしいですよ覚えてくださいへえねこれが一番実用的な100円ショップの絆創膏はとっても硬いので買わない方がいいですおすすめしませんマジか100均の絆創膏やばいよなんで ?108 円で60枚入りとかで売ってる超安いなとか買ったらねあの、うん、巻きつかねえの指に いの、生地。硬くてそう、生地が硬いの。それ、絆創膏の意味なしてねえじゃねえか。口に貼れるだけ。指のカーブとかにはもう対応してくんない。どうしましたって聞こえたけど、誰だよ。 <laughs> あ、ごめんなさい、僕です。お代官様みたいなのが聞こえてあ、ごめん。 <laughs> ごめん。 ち。あ、リエさんか。あ、そっちか。ドクター X 見てる女の子なら許す。そういうね。ドクター X ってなんだドラマじゃないわかんないけど。 <laughs> 失敗しないそうそうそうそうそう。が出てるやつ。あれか。うん。ちょっとさ、なぞなぞしようぜ。手術が大好きな 残念。手術がないって何それサイコパスそう。あ、違うのね。米川涼子がね、役をやってるね、主人公がね、手術がね、大好きなの。好きなの。特技、趣味、両方とも手術だから。それって、あれじゃない病気にならない世界が生まれたらサイコパスとして人を殺すやつじゃないその人。 <laughs> 確かに。違う私は人でも、でも病気だよ。 書きたいんだみたいなでも病気だよその主人公もいやそりゃそうでしょ趣味がね趣味と仕事なんだっけあれが手術が好きですとか言ってる人いたらちょっと精神科のお友達となりかねないダメだ本当バーズをこう貼り付かねえあさらに粘着力が低いことも今分かったので注意してください もう、絆創膏じゃねえよ、それ。 <laughs> ただの、ただの絆創膏に似た、なんか普通の、あれだよ。 <laughs> 布だよ、布。ちょっとベタベタする、なんか、ガーゼのついた。布っていうか、もはやプラスチックみたいな生地してるよ、これ。 <laughs> どんだけ。いや、それなんか、肌に悪そう。確かに。抽選で1名様にプレゼントする汚ねえ。いらねえわー。汚ねえよ。 いやいや、貼ってないやつ、まだ。いらない、いらない。ビリビリってやってないやつ。はい、ということで、あと1分です。ということで、次の枠は、俊介さん、お願いします。え、私この後ちょっと用事があるかもしれない。 <laughs> 用事があるかもしれない。なんか他の人にキャス呼ばれた。 <laughs> あるかもしれないって。じゃあそこで、そこでコラボしてよ。 いやそこでコラボあのねゲーム実況キャストだからねちょっときついかもしれないあじゃあ音追でコメントして普通普通に普通に普通に遊びに来てあのコメントで遊びに来ていやっていうかキュウスケさん枠立てろよ <laughs> いいよ枠立てろよ <laughs> とりあえずおとなしく枠立てろよ しゃあないなじゃあ立てるよやったー今今立てればいいのあー間違えたはい、というわけで終わります。ありがとうございました。じゃあね。